हेलो वेलकम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कोड uh, इस कोड को अगर uh, एक बार मैं सेव कर देता हूँ फिर से और अब हम इस कोड को रन करेंगे देखिए ये कोड जो है कुछ इस तरह का है कोड काफ़ी बड़ा है और अगर आपको सीखना है गेमिंग तो आप uh, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद ये कोड काफ़ी लंबा है देख सकते हैं और इसमें एस के साथ साथ जावा और सी भी यूज हुआ है तो अभी अगर इस कोड को मैं रन करता हूं यहां से गेमिंग के नाम से सेव किया है मैंने तो कहां गया देखना पड़ेगा ये रहा डबल क्लिक करता हूं इस पर और डबल क्लिक करने के बाद इसका रेस्पॉन्स आप देखिएगा क्या रेस्पॉन्स है इस कोड को लिखने के बाद जो चलेगा ब्राउजर पे जब हम इसको रन करेंगे तो कैसा आउटपुट प्रिंट होकर आएगा वो देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आउटपुट प्रिंट होकर आया हुआ है ठीक है एक्सेलरेट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये रुक जाता है यहां पर जाने से ये रुक जाता है देखिए और अगर इसको मैं दोबारा से यहां से रिफ्रेश कर देता हूं ये कुछ इस तरीके से तो ये फिर चलने लगता है ये देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपको गेमिंग वाला कोड करना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं आपको बताऊंगा कि ये गेमिंग कैसे कोडिंग की जाएगी इसकी थैंक यू